assalomu alaykum mana shu tayyorlayotgan nexia bir mashinamiz ham tayyor bo'ldi shu internetda tarqalib ketgan mashinamizni nexia bir legendarniy bilan besh ming salonida hop bunga qilingan ishlardan birma bir sanab beraman ikki yuz besh qo'yib o'rnatib berdik ko'rishinglar mumkin holati idealniy hamma narsa ishlaydi keyin ikki yuz qo'yib o'rnatib berdik keyin klass rul qo'yib o'rnatib berdik termizdan kistor bar elektron rushnolari bilan tarpetkalarni koja qilib berdik ko'rishingiz mumkin zo'r moshina keyin полный salon akoprint bo'ldi ko'rishingiz mumkin holati zo'r moshinani orqalari zazorlari yo'q o'zini заводскойdek bo'lgan ko'rishingiz mumkin سیدن یه یعنی هم دیانی تو بگم نیک سبر باب باش که چه دی پر بیتی کوجه خلو دیرش چرایلی باب خواهد بیتی این بولی چرایلی کم گیشون خزمت لانوزه کری بوسی که ورسلی کلیشتر و ارزان خبرانوزه انشالله تلیفون خسیلی کلیشتر و ارزان خبرانوزه